Wananchi wanazo changamoto, wanazo, na hizi changamoto zinawapata wananchi wote. Kwanza, changamoto ya kwanza ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko juu sana, lazima tukubali, maisha yamepanda, lazima tukubali. Uwe kichaa, uwe mwenda wazimu, uwe umesoma, uwe maamuma, uwe dalueshi, lazima ukubali, maisha yamepanda juu na kama sisi Chama cha Mapinduzi tunataka kuendelea kubaki madarakani, lazima tutatue hoja ya kupanda kwa maisha ya watu, na hoja hiyo tunayo. Sawa sawa, eh? Sasa kuna watu wanapenda tu Chama cha Mapinduzi kukipa jina baya, mwizi wa mayai, ili wakipige mawe. Haibi mayai hapa, chama hakiibi mayai hapa. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Ya kwanza ni gharama za maisha zimekuwa juu sana cost of living is expensive hili ni jambo la kulielewa lakini ni washukuru wabunge wenzangu haraka haraka tuna wabunge wenzangu ambao wanafanya kazi kwenye majimbo yao kweli kweli bahati nzuri mimi nimefanikiwa kabisa kupita karibu majimbo yote kwenye shughuli zangu za kuhubiri habari njema ya yesu kristo nimeenda ukelewe nilifika Ukelewe nikakuta mbunge wa jimbo la Ukelewe amefanya kazi kweli kweli. Nilikwenda Magu, nilikwenda Sumve, nilikwenda Misungwi, nilikwenda Sengelema, nilikwenda Buchosa, nimekwenda majimbo yote Ilemela pamoja na Nyamagana. Wabunge wenzangu wamefanya kazi kweli kweli, wapigie makofi wabunge wenzangu kwa sababu ya kazi waliofanya. Sasa tukiwa tunasherekea miaka arobaini na sita ya Chama cha Mapinduzi. Nataka mambo haya sasa tujue kwamba hili ni tatizo. Jambo la kwanza kama nilivyosema, gharama za maisha. Nimefika jana hapa asubuhi, nikaamua kupita kwenye soko. Nitaka nipite mwenyewe sokoni niangalie mchele unauzwa shilingi ngapi. Nimepita mwenyewe sokoni kwenye soko letu kubwa la mchele, nimeangalia mimi mwenyewe nimeona mchele ni kati ya elfu tatu mpaka elfu tatu mia tano mchele mzuri na kuna mchele wa kawaida elfu mbili mia saba mpaka elfu mbili mia saba hamsini nimekwenda mpaka mabatini ambako ndio senta ya mchele wetu wa jumla unatokea nimekuta watu wanasubiri pale kweli lazima tukubali gharama ya maisha kwa maana ya chakula iko juu na kwamba wananchi wetu wanashindwa kuafodi na imekuwa hoja jamani hey, eh nyie CCM, gharama za chakula ziko juu, nyie CCM. Jamani, mchele umepanda, nyie CCM. Maharage yamepanda, hiyo ni hoja ya kweli. Ninaomba unisikilize sana, nitakusaidia hii hoja, na ukielewa hii hoja sawasawa sawa, umetajirika. Watu wengi wanaongea matatizo bila ufumbuzi, lakini mtu wa kweli mwenye lengo la kuwasaidia watu anaongea tatizo na anaongea na ufumbuzi nitakuonyesha tatizo alafu baadaye nitakwambia na ufumbuzi nimeangalia tangawizi nimeona tangawizi kilo moja shilingi elfu tatu nimeangalia gunia la mahindi nimeona gunia la mhindi kuanzia laki moja na kumi na tano mpaka laki na ishirini nimeangalia mpaka mananasi nimeona nanasi moja elfu tatu mpaka elfu nne nimeangalia matikiti nimeona tikiti moja ni elfu tatu mpaka elfu sita nimeangalia mpaka malimao malimao matatu madogo madogo yanauzwa kwa shilingi mia tano limao moja kubwa inauzwa kwa shilingi elfu moja hii inaonyesha kwamba ni kweli maisha yamepanda nimeangalia maharage kilo moja ya maharage shilingi elfu tatu nimeangalia vitunguu gunia moja la vitunguu laki moja na stini na moja nimeangalia kuku wa kienyeji ni shilingi elfu ishirini mpaka elfu thelathini hii inaonyesha maisha yamepanda nimeangalia tenga la nyanya shilingi elfu themanini tenga kubwa na elfu ishirini tenga dogo kwa hiyo hoja ya chakula gharama za maisha matatizo ya machinga kukosa ajira barabara maji na umeme hizi ndizo hoja zilizo hapa ambazo lazima zijibiwe sasa ndiyo ndiyo sasa naomba unisikiliza vizuri ninaanza na hoja ya kupanda maisha na gharama ya chakula i am giving you solution siongelei tatizo naongea tatizo na nakupa ufumbuzi sikiliza kwa makini sana mimi ni mwana ccm mkweli nitakwambia ukweli hata kama unakuuma utalia baadaye lakini kuna siku moja utanishukuru staki brabra mi ni mtumishi wa mungu staki brabra nitakwambia ukweli ukweli unaohusu chama cha mapinduzi nitausema ukweli unaohusu serikali nitausema na ukweli unaohusu wewe mwananchi na wewe nitakwambia sawa eh? maana watu wana raha wakisikia tu chama cha mapinduzi kinapigwa kinapigwa au serikali inapigwa inapigwa wasingependa wananchi kuambiwa ukweli mwananchi pia lazima uambiwe ukweli utaifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru sawa eh? sawa eh? sawa eh? nianze na gharama ya chakula ni kweli chakula kimepanda ni kweli kabisa mchele shilingi elfu tatu mpaka elfu tatu mia tano iko juu lakini nikuulize swali hii gharama ya mchele kupanda ikitokea umeenda kijijini kisesa ukawakuta wakulima wanaolima mchele ukawauliza nyie wakulima wa mchele je mchele kupanda kwenu ni furaha au ni huzuni watakwambiaje watakwambiaje si unijibu ukienda misasi ukaenda kasololo ukaenda nyanguge ukaenda kayenze mahala ambapo wanalima mchere ukawauliza nyie wananchi wakulima kwenye nchi ya wakulima na wafanyakazi mahala ambapo wakulima ni wengi ukawauliza kupanda kwa mchele kwenu ninyi wakulima ni furaha au ni huzuni watajibuje wananchi naomba mnijibu watajibuje watajibu furaha sasa baada ya kujibiwa furaha ukaja mjini hapa mwanza ukawauliza wenyeji wa mwanza jamani nyiye wenyeji wa mwanza kule kijijini wamesema kupanda kwa mchele ni furaha wana furaha wana raha mchele umepanda ili na wao wapate faida hapa wenyeji wa mwanza mnasemaje watakwambia mheshimiwa mbunge utaua tukocha hatari unaona haya mambo mawili mambo mawili lazima kuya balance ubalance kati ya wananchi ambao wanapata bei nzuri ya mazao na ubalance kati ya wananchi ambao wana mishahara midogo lakini lazima wale lazima ubalance lazima mkutanie pale si upige makofi bwana lazima ubalansi hapo katikati tuna balansi namna gani serikali ya mama samia suluhu hassan imeielekeza wizara ya kilimo kufanya mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kukontrol mambo ya chakula naomba unisikilize vizuri la kwanza bei ya chakula mchele haijapanda kwa sababu mwaka jana hatukuvuna tulivuna mwaka jana tulivuna tulikuwa na chakula cha kutosha kilichotokea ni kwamba nchi zinazotuzunguka ikiwemo kenya ikiwemo uganda ikiwemo rwanda ikiwemo kongo hazikuwa na chakula watu wa kutoka nchi hizo wakawa wanakuja kutafuta chakula hapa kwa bei nzuri kwa hiyo wakulima wetu wakauza chakula wakauza chote walichokuwa nacho matokeo yake wakapungukiwa ungewazuia kuuza wangesema jamani mheshimiwa rais tulime wenyewe tuweke mbolea wenyewe tufanye kazi wenyewe halafu tuzuiwe kuuza kwa bei yenye faida na wao wangesikitika lakini serikali kwa busara yake kwa sababu unakumbuka vizuri sisi hatukuendelea na lockdown wakati wa corona nchi zingine watu walifungiwa ndani wakati sie tunalima kwa hiyo wao hawana chakula sisi tulikuwa na chakula kwa hiyo serikali kwa busara yake ikaamua acha wananchi wapate faida na wao wale chakula na wao wapate pesa wanunue ng'ombe wafanye biashara ikawaruhusu wananchi wauze chakula sasa serikali inayoongozwa na mama samia suluhu hassan daktari na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi chama kimeelekeza kwamba siku zijazo miaka ijayo wananchi bado hawatazuiwa kuuza chakula chao lakini serikali itakachofanya itakuwa na, na gara ya mchere kwa mfano hapa mwanza inakuwa na gara ya mpunga ule mwezi wa sita mwezi wa saba wakati mpunga umeiva huwa ni bei ya chini serikali itaandaa gara lake itanunua chakula itaweka ndani ya gara na wananchi wataruhusiwa wapate pesa wakulima watapata pesa unapofika wakati wa chakula kimepanda serikali itatoa kwenye gara lake la mchere kujaribu kuwapa watu ili kumfanya mkulima anufaike wafanyabiashara wanufaike tanzania inufaike na watu wote wawe sawa mama samia oye hayo ni maelekezo ya mama samia suluhu hassan mwenyekiti wa chama cha mapinduzi